Eh, mais collègues, ils nous donnent. Mm. Oui, évidemment. Oui, passez, passez tout. Papa, il faut, il faut passer tout. Tout. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Eh, voilà photos colis qui sont là. Ou bien c'est pour papa. Mm. C'est pour vous, non Vous avez pris ça et rentrer avec ça. Ou bien, vous n'avez pas eh, su que c'est pour vous. Vous n'avez pas su que c'est pour vous. Ah, agua, agua,